أحب أعرفك بنفسك كل إنسان فينا في حاجات في شخصيته في سمات وميزات وعيوب وكل واحد فينا بيتطلع إن هو يروح المكان الأحسن وبيدرس عيوبه إيه علشان يبتدي يطور من نفسه واكيد كلنا بنطمع ان يكون عندنا شريك حياه يبتدي معانا حياتنا ونكون في قصه نجاح بيني وبين شريك حياتي لو عايز تعمل مشروع يبقى اكيد محتاج تعمل خطه عمل الخطه العمل دي بتبقى فيها دراسه جدوى للسوق وخصائص العملاء وخصائص المنافسين وشركاء النجاح والعوامل المحيطه وحاجات كتير قوي حياتك الشخصيه هي اهم مشروع بتبدا الشركه اللي بيأسسها اتنين لبناء عيشة زوجيه طوبه طوبه الارتباط قرار مش سهل ولا بطيخه زي ما هم ما بيقولوا القرار ده حاجه مهمه جدا ده عقد شراكه بين شريكين كل واحد من الشركه بيعمل المطلوب منه علشان المركب تمشي بسلام بعد الارتباط عادي جدا بتحصل في احسن الشركات بيحصل شويه خلافات لكن اللي مش عادي ان كل واحد منهم بيرمي كل الاخطاء على الاخر هو ده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه اسمي شيرين سلمان خريج جامعه القاهره اشتغلت في مجال التنمية من 94 يعني 25 سنة تقريبا وأكتر خبرة في مجال التنمية اشتغلت على نفسي حقيقي من ظروف كتير قوي ظروف الشخصية وظروف الوظيفة اشتغلت في حاجات كتير قوي وعملت دراسات داخل وخارج مصر واشتغلت في مجال التنمية البشرية واشتغلت في مجال التربية الخاصة وكمان اشتغلت في الإرشاد الأسري قمت بتدريب أكتر من 600 متدرب هنعمل مع بعض خطه عمل وندرس الموضوع بناء على مشاكلك ومن خلالها هتحل مشاكلك بنفسك ما تترددش ابدا في انك انت تتواصل معايا لاني مستشارك الامين